Rencontre maintenant à Edin avec Daciana Psota. Cette peintre roumaine s'est prise de passion pour la ville où elle s'est installée au milieu d'autres artistes. Daciana porte en elle un monde fait de contes et de légendes, aussi bleu et profond que le Danube, aussi mystérieux que le territoire des Carpates et la dynastie des Daces. Artiste autodidacte, elle se laisse guider par sa passion de l'histoire. Toutes les toiles que je l'ai fait, c'est de près la recherche. C'est pas que voilà que je sens seulement. Il y a la recherche derrière. Euh, euh, beaucoup de livres, euh, bon, parfois l'internet aussi m'aide, mais après avec mes visions, je mets sur toile euh, qu'est-ce que j'ai lu. Donc c'est justement c'est vrai, des vraies histoires. Moi, j'ai travaille dans la spiritualité. C'est quelque chose qui m'attire. Moi, je, toujours, j'écoute ma voix intérieure. elle me disent, tu vas faire ça, et moi, je l'écoute. J'obéis. La peinture s'impose à cette jeune comptable lorsqu'elle arrive en France et rapidement, elle rejoint les artistes du pays des C'est une, euh, une, ville historique et chargée en histoire aussi. Voilà, donc quand je suis passionnée par l'histoire, <laughs> euh, bien sûr que ça m'inspire. La France est un pays qui soutient la culture et les artistes. Et j'ai trouvé ça, en fait. J'ai trouvé ici. Et c'est bien. Acrylique, huile, feuilles d'or, Daciana embrasse plusieurs techniques. inspirées par son pays d'origine, ses croyances et la lumière qui est en elle.